¿Y cómo de grande es un virus? Pues depende, porque hay muchos tipos. ¿Pero os acordáis de la bacteria? Pues comparado con ella, el virus de la gripe o el del SIDA serían algo más grandes que una pelota de tenis. ¿Y el del ébola? Como un globo de esos largos. Así de pequeños son los virus.